Olá todos vocês, veja a caminho do canal Suzy 0204 tropa. Tá dentro dessa coisa veja a camisa do canal, olha aí rapaz, a camisa aí ó. Top, hein rapaz? Bonito menor. Ah. Ah. Opa. Vamos ah, ficar atrás. A camisa do canal aí, ó. Falta lembrando do tu, amigo dele no Afal, Zé. Falta do tu. Mas tá bom, melhor ter nada, né, rapaziada? Melhor ter nada. É, vamos o ele aqui. Rapaz, vamos meter ele. voy a cambiar el candado ini. Bit atalhos e. Não, tá. Tá pegando. Ó, no 4 tá. Então tem Caminho canal, fator e do, meu amigo meu falou, né? Mandou talvez eu coloque, né? É. Muito bom, é pra também do canal. Olha, olha, olha, olha no canal. top, hein, rapaz? Bom, meu, vou fazer essa cama aqui, twist. Essa cama aqui, fazer uma cabeça aqui. Bom, essa foi a caminho do canal, hein, rapaz? Fiz uma cabeça aqui pra me ver na outra cama, ó. Aí consigo ver, ó. Terceiro. TC 300. Então, rapaz, inscreve no canal tira o sininho, tá? Para o vídeo 4. Tchau.